मशहूर एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा को एक्टर ने गलत तरीके से छुआ बालाजी प्रोडक्शन के साथ काम कर चुकी टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री और उत्तरन एक्ट्रेस टीना दत्ता ने अपने को स्टार पर गंभीर आरोप लगाया है जी हाँ टीना ने अपने को स्टार मोहित मल्होत्रा पर शूटिंग के समय एक सीन के दौरान गलत तरह से छूने का आरोप लगाया है टेलीविजन सीरियल डायन में मोहित मल्होत्रा एक्ट्रेस टीना दत्ता के साथ फिलहाल मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं मिड डे की एक रिपोर्ट के अनुसार टीना दत्ता ने शूटिंग के समय इंटीमेट सीन के दौरान मोहित पर गलत तरीके से छूने का गंभीर आरोप लगाया है रिपोर्ट के मुताबिक मोहित को इसे लेकर बहुत बार समझाया गया और शूटिंग के समय चेतावनी भी दी गई थी लेकिन मोहित सीन के दौरान नहीं रुके इसके बाद बात इतनी बढ़ गई थी कि टीना सेट पर ही रोने लग गई थी टीना दत्ता ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि शूट के समय मोहित से जुड़ी कई सारी परेशानियां सामने आ रही थीं इस बारे में मैंने प्रोडक्शन टीम को भी बताया था मैंने इस मामले को प्रोडक्शन टीम के ऊपर छोड़ दिया है बता दें कि इस मामले को लेकर मोहित की तरफ से भी जवाब सामने आ गया है इन खबरों को मोहित ने पूरी तरह से झूठ बताया है मोहित के मुताबिक मेरे और टीना के बीच किसी